असलकम वरहमल वबरक अज अस आ गए कोई कपड़े शपड़े गिनण कोई पेंट शर्ट यार फटी वधी आई असांखे कोई वेंदे नवी गिनूं इतां त बिल्कुल सस्ता सामान हे त तो कोट आहिनि पैंटा जूते शर्टां जूते सभु एॾो खणनि भी पसंद आने आहिनि पिया एॾो ॾेखंदा कोई चंगा मिल वञे था हा ये तो ज़बरदस्त है ਸਭ ਐਨ ਇਹ ਪਸੰਦ ਇਹ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰਿਆਲ ਮੁਨਾਸਿਬ ਬਿਲਕੁਲ 90 ਰਿਆਲ ਦੇ 90 ਰਿਆਲ ਇਹ ਜੁੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗਿਨੂ ਯਾਰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ 50 ਰਿਆਲ 40 ਰਿਆਲ ਦੀ ਆ ਪੰਜ ਸ਼ਰਟ ਇਹ 35 ਰਿਆਲ ਦਾ शॉट असां हूँ घेरा गिनो असां गुले वधा जो घेरा चंगा लभते असां गिनो असां चंगा वधा गुले एॾे ए विखणनि पैंटा शर्टा हैं सस्ते पूछा ना करो रेट पचहत्तर रियाल दी पैंट है उठते रहे टेने ना दे लंडे जो खड़े लगते ने मेरे को लंडे जन मेलियां थी खड़े सारे डा माल ए पे डाडा रे अल्लाह असा डा रे तो नहीं पे भाई जान असा तो ब्रांडेड पे पेसों ब्रांडेड जेड़ा 5 रियाल मिले ओह् ब्रांडेड पेने वी रियाल आई कोई नहीं गिनदे अगर तो सारी वीडियो अच्छी लगती हो सारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करो लाइक किया करो असा तुम्हारे वास्ते में अच्छी अच्छी वीडियो मेहनत कर करते बढ़ाने लोगों को गाड़ियाँ मांग मांगते असा अपने काम करने पूरे चाली रियाल यार मैं घिने साले जो क्या सड़े रेग रेगजीन सड़े वाला केथल सड़े ओ यानी जरे कम है यानी चंगी चग तगे यार पेंट जरिया साले चस नहीं करने पेंट अच्छा सा नहीं करें ए खड़े ये ज़बरदस्त इनको चंगा ही हैं शक्ल को अच्छा लग पेन ये देखो ये उत्ते भी पेन तो हैं महंगा पेंट रियाल दी सौ रियाल दी यो मसला है बस जितना हम पसंद आवे चीज़ वो महंगी ये सठ रियाल ये भी सही है ये भी ज़बरदस्त है एरा तो जो है किया गिन एक ये गिन दिया एक गिन शॉर्ट यानी चड्डी दिस इज चड्डी एक चड्डी गिननी है ये जुतियाँ पेन उत्ते हैं जो तो तेरे बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह बाकी पेंटा ये पुराने लग दिन पेंटा मेरे को पता नहीं मेरे को लग दिन पुराने है ना पुराने मैं गिना है असल वास्केट मैं चलो एक वास्केट गिना कहीं मतलब बंदा फारक जला तो पाती गया वास्केट यार नहीं मिली तो पेंटा ही गिनते इंशाल्लाह एक पेंट गिनी एक शर्ट तो एक निकर तो बिया क्या है बिया को जी कहने जूती गिनवा तो जूतियाँ हैं महंगियाँ जुतियाँ तो पसंद आने तो जूतियाँ हैं महंगियाँ टेंशन ते बैक बैक क्योंकि इतना बड्डा कम न बने का एह् बैलट एन न एन पेंट पेंट पैंटां जबरदस्त है ओह् जबरदस्त ने सौ रियाल दिया ये बल बालां दा समान है बाल सारे हैं क्या नहीं था ऐसा के वास्ते के ना बाल आने समय सब कुछ जरूरत है ना बाल अल्लाह से जैसे इतना तो वाला आगे असा क्योंकि बाल सारे इतना है क्या ना ऐसा ही खास तो बाल आंदा सामान घिनते ही नहीं वैसे मैं तो आपको दिखाना था इन बड़े खूबसूरत अल्लाह से जैसे ना इतना जाल तो वाला असा घिनसो बाल आंदा सामान इडे औरतों सामान उडे मैं नहीं मिलना औरतें ज़्यादा क्योंकि रश है ये बालों के फिराक ये बालों के कपड़े ये कपड़े सारे बालों के बच्चों के ये बैग और सबको पसंद नहीं आया सुन बाहर पे आकर सारी वीडियो अच्छी लगे सारे चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो इवें तुम्हारे वास्ते अच्छी अच्छा वीडियो घंटे अंदर आए सूँ इवें तुम्हारे वास्ते अच्छा अच्छा वीडियो घंटे अंदर आए सूँ अगर तो आपको पसंद આવે ને यूट्यूब चैनल को लाइक करे सो सारे चैनल को सब्सक्राइब करे सो इन तब तक के इजाज़त अल्लाह हाफिज़ तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो सारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे सो लाइक तो शेयर करते हैं मार्केट को नो बाहर निकले वे क्योंकि ऐसा कुछ जरा सामान गिनना तो क्या नहीं मार्केट तो बाहर वे पैसा जरा सामान घिनना ऐसे ना सबको सामान तो मिले क्या नहीं असां वेंदा पिया ॿाहिरि क्योंकि कैमरा जरा गिरण आयमि उनमें को कोन मिलिया क्योंकि ए मास्क पवणी था लाज़मी न पैसा हज़ार यल गिरा मजबूरी को पवणा पवंदी पाती वे अगर असांजी वीडियो अच्छी ना भी लगे वाल भी अच्छी कर तो डिठा करो यार असा कितनी मेहनत करें वीडियो बने हैं तो तुम देख दिन यार तो बड़ी हद वाली गल जरूर दिखाए सारी